Le donaré la palabra al señor Lluís Sotillo, que és un incansable activista que ha participat en moviments com els Iallo Flautes, la Marxa per la Dignitat, Marea de Pensionistes, i que té un llarg i magnífic camí recorregut. Endavant, Lluís. Bones tardes. Bones tardes. Gràcies pels elogis aquests. Jo vinc aquí una mica i pensava que podia explicar la meva vida, però com que seria massa llarga la reudiré una mica. Vaig néixer a 1943, a mitjan de la Segona Guerra Mundial. Al 45, quan va acabar, França ja es va embolicar con Indochina i va estar allà molts anys. Al 62, quan va acabar França, es va posar amb la d'Argèlia. Mentrestant, a Corea, el, van, eh, van anar des de 1952 al 55. Però acabant, de seguida es van posar en Vietnam. Anem ràpid. Tota la meva vida he viscut amb guerres amb altres cases, amb altres països. A casa meva no. Aquí en Franco deia 25 anys de paz. Però no ha hagut dies sense guerres. Llavors, mm, ja, ja que no tenim molt de temps, i voldria fer unes, unes reflexions. Algú sap com va el pressupost del Ministeri de Defensa? Algú sap el que ens costa el, per, o sigui, estar a la OTAN? Per què ens serveix? Què ens costa? Jo voldria aquí, ara que deies això, oferir també que aquest espai serveix per un centre d'estudis del pressupost de defensa. Recordem que va haver-hi una època en què, potser a cachondeo, de ministre de la guerra van posar un que no havia fet ni la mili, era Nací Serra. Després d'ell van dir que més bo que una dona de Ministeri de Defensa. Aquest han passat. Ara tenim un empresari d'indústries de defensa, eh, que es diu Morenés amb el qual resulta que quan arriben els anys, per exemple, 14, 15, 16, i redueixen tot el pressupost de la salut, de la sanitat, de foment, no es fan obra pública, que si, eh, unes retallades. El Ministeri aquest, el de Defensa, puja un 1%, més que les pensions. Llavors, això ho sap la gent? La gent sap el que és, no sé, l'Institut de l'AS, que és una, o sigui, que estudia tot el que comporta la guerra. ¿Cuánto vale un carro acorazado? O póngame... Eh? Ja sabeu que hi ha una fira de mostres cada mes. Algunes, o sigui, algunes són tres dintre d'un mateix mes. Al mes de novembre n'hi han tres. Això sembla el circuit de Fórmula 1 per ser utilitzen països com Malàcia, Albània, Romania, aquests que són diguéssim molt normals per fer les guerres. Escolteu, demanava això ara i m'estava pensant quan estava dir que això no era un, un centre cívic per anar a jugar al dòmino, no. Podríem formar una associació de persones interessades en estudiar un pressupost, el de defensa, Després ja passarem al d'agricultura, al d'educació, al de tal. Però és això, us interessa saber de què estem? Perquè mireu, i amb això ja, ja acabo. Hem de ser demòcrates? Sí, hem de ser demòcrates. I sabeu les últimes eleccions del 20 de l'1 que va passar? pues va passar que va guanyar un partit amb 7.200.000 vots, però l'abstenció va ser de 9,2 milions de persones dels 27 que podien anar a votar el partit que ha guanyat més és l'abstencionisme. Escolta, potser vosaltres esteu aquí ja amb, un, amb una bona intenció. Ja sabeu que això va malament o no va malament, o s'ha de participar o s'ha de venir. Però cada vegada que penso que 9 milions i pico de gent al 20D, que era no no va ni tan sol anar a votar.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 Moviments per la sanitat, per l'educació, per la vivenda, per la renta bàsica, per la renta... És que hi ha moviment per tot, però sabeu que desgràcia, que desgràcia. Som els mateixos. Vas a un i veus la mateixa gent i el dia tant. A vegades es tripliquen, que fan manifestacions el mateix dia, a la mateixa hora, en dos llocs. Si plau, obriu l'oficina municipal de manifestacions, un registre on abans de fer-ne una es demani no permís, sinó ordre, que li diguin, mira, avui no la facis perquè ja teniu una altra, perquè si no acabarem com moltes vegades, tres per una banda i tres per una altra. I això sí que luego direu que som cinc o seis, claro. y perdonen.